हेलो फ्रेन्ड्स फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँको शान्ता प्यारो युट्युब च्यानलमा यसो धेरै जसो कमेन्टहरू आएको थियो होइन सिम्याटको मोडल क्वेसनको बा माथि भिडियो बनाइदिनु भनेर त्यही भएर आज सिम्याथको होइन सिम्याथको मोडल क्वेसन र त्यसको साथसाथै त्यसको एन्सर पनि हेर्नेछौँ होइन सिम्याटको मोडल क्वेसन र त्यसको साथसाथै त्यसको एन्सर सिट पनि हेर्नेछौँ त्यो पनि होइन टियुको र पोखरा युनिभर्सिटी दुबईको हेर्नेछौँ टियुको छुट्टै हुन् राखेको छु त्यसको पनि मोडल क्वेसन र पोखरा युनिभर्सिटीको पनि छुट्टै राखेको छु त्यो बिबिए बिसिए र बिबिएम बिएचएम बिआइएमको होइन मोडल क्वेसन रहेको छ अब यो सबै कुराहरूलाई होइन डिटेलमा हेर्नको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु त भएको बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि आउनुहोस् अब भिडियो यस्ता अर्डर गर्दैछु अब हामी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन CMAT MCQ entrance model question answer आएको छ कसको लागि टियु इक्जाम पेपर सल्युसन होइन यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको लागि रहेको छ सिमेटको होइन यो पहिला त्रिभुवन युनिभर्सिटीको हेर्छौँ होइन त्यसपछि हामी पछि गएर के को हेर्छौँ त पोखरा युनिभर्सिटीको पनि पछि हेर्नेछौँ सर्वप्रथम हामी टियुको हेर्छौँ होइन सिम्याटको फुल फर्म रहेको हुन्छ सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट रहेको हुन्छ यो entrance exam is the national level examination conducted by the Tribhuvan university faculty of management every year CMAT is conducted the end of Shrawan but due to the current pandemic the schedule has been change the CMAT exam include the following faculties Bachelor of Computer Application BCA, Bachelor of Business Management, Bachelor of Business Management BBM, Bachelor of Business Administration BBA, Bachelor of Hotel Management BHM, Building Information uh, Modeling BIM. यो सबै कोर्सहरूको एडमिसन लिनको लागि होइन सिम्याटको इन्ट्रान्स कन्डक्ट गरिएको हुन्छ र यो त्यसपछि अब हामी यहाँ सिम्याट इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन क्वेसन एन्सरमा आइसकेछौँ र यहाँ हामी फर्स्ट नम्बरको क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ के छ when did you on the last stage of your journey होइन यहाँ बिचमा डट रहेको छ अब यसमा के भर्ने त त्यसको लागि होइन हामीले कहिले काहीँ एन्सर पनि न त सक्छ त्यसको लागि यहाँ सो एन्सरमा क्लिक गर्नु र यहाँ यसको एन्सर के हुन्छ डी हुन्छ यहाँबाट हामीले डी हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी गरेर होइन यहाँ वान हन्ड्रेडवटा क्वेसनहरू टियुको हन्ड्रेडवटा क्वेसनहरू दिएको छ होइन यहाँ त्यस्तै एक नम्बरमा छ नि त्यहाँ सो एन्सरमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँ यसको एन्सर आउँछ त्यस्तै यहाँ दुई नम्बरमा दिएको छ यसको पनि सो एन्सरमा क्लिक गर्नु होला भने यहाँ यसको के आउँछ एन्सर आउँछ त्यस्तै यहाँ तिन नम्बर दिएको छ यसको पनि सो एन्सरमा गर्नु होला भने सो यसको एन्सर आउँछ चार नम्बर गरेर यसरी गरेर होइन यहाँ सयवटा क्वेसनहरू दिएको छ यसको एउटा पुरै मोडल दिएको छ र त्यसको एन्सर पनि यहाँ दिएको छ यो के को लागि थियो त त्रिभुवन युनिभर्सिटीको लागि थियो यसरी गरेर यो पुरै म यस एकचोटि स्क्रोल बनाएँ पनि गरिदिइरहेको छु यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको होइन अब यसलाई हामीले यसलाई मैले आफ्नो मोबाइलमा ओपन गर्छु अहिले होइन तर तपाईँहरूले पनि आफ्नो मोबाइलमा कसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ त यसलाई ओपन गर्नको लागि होइन म के टियु इक्जाम पेपर सल्युसन लेखेर होइन अनि यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिन्छु त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला र त्यहाँ तलनिर त्यो लिङ्कमा क्लिक पछि होइन तपाईँको निर एउटा वेबसाइट ओपन हुन्छ र त्यो वेबसाइटमा तलनिर स्क्रोल गर्नु होला अनि तपाईँको पनि यस्तै यो फर्ममा ओपन हुन्छ के के को लागि त टियुको लागि यस्तै तलनिर स्क्रोल गर्दै जानु होला र यहाँ एन्सरमा सो एन्सरमा क्लिक गरेर यहाँबाट यसको क्वेसनको एन्सर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो टियुको लागि भयो हो त्यस्तै अब यो टियुको पहिले पुरै एकचोटि होइन हन्ड्रेडवटा क्वेसन छ त्यो सबै मैले एकचोटि होइन पुरै स्क्रोल गरेर हेराइदिएर छु यसरी गरेर होइन फोर्टी फाइभसम्म पुग्यो सिक्सटी आयो सेभेन्टिन यति एटिन नाइन्टिन फिफ्टिन यसरी गरेर होइन हामीले टियुको मोडल क्वेसनहरू यसरी यहाँ राखेछौँ होइन तपाईँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला टियु इक्जाम पेपर क्वेसनमा सल्युसनमा होइन अनि त्यसपछि यहाँ यो टियुको होइन मोडल सेट ओपन हुन्छ र त्यो मोडल सेटमा क्लिक गरेर अनि यसरी तलनिर स्क्रोल गर्दै जानु होला अनि यहाँ तपाईँले यो पुरै क्वेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ सो एन्सरमा क्लिक गरेर तपाईँले एन्सर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन क्वेसनको एन्सर कति कुन हुन्छ भनेर यहाँ अप्सनहरू सबै दिएको छ eighty one eighty three eighty four eighty five eighty six eighty seven eighty eight eighty nine ninety ninety one ninety two ninety three ninety four ninety five ninety six ninety seven ninety eight ninety nine hundred यसरी होइन सिमेन्टको यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सिम्याटको होइन इन्ट्रान्स मोडल क्वेसन थियो यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा टियु इक्जाम पेपर सल्युसन लेखेर हालिदिएछु त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला अनि यो तलनिर यो वेबसाइटलाई ओपन गर्नु होला अनि यो तपाईँले यो क्वेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ अनि यसको एन्सर पनि यसरी सो एन्सरमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि कुरो आउँछ होइन पोखरा युनिभर्सिटीको सिम्याटको अब हामी हेर्नेछौँ अब हामी हेर्नेछौँ होइन Pokhara university entrance model question Pokhara युनिभर्सिटीको होइन सिम्याटको इन्ट्रान्सको मोडल क्वेसन हामी हेर्नेछौँ होइन अब हामी Pokhara university entrance model question management फ्याकल्टीको होइन सिम्याटको त्यहीँ हेर्नेछौँ ल त्यसको लागि पनि यस्तै होइन पहिलाको निर्णय यसको पनि तल स्क्रोल गर्नु होला र स्क्रोल गर्दाखेरि होइन यसरी तपाईँको यहाँबाट पहिला भर्बियल एबिलिटी भर्बियल एबिलिटीको स्टार्ट भएको छ क्वेसनहरू होइन त्रिभुवन युनिभर्सिटी जस्तै होइन यसको पनि यहाँ क्वेसनहरू रहेको छ भर्बियल एबिलिटीको पहिला स्टार्ट भएको छ र यहाँ यो क्वेसनहरू र यसको अप्सनहरू रहेको छैन यस्तै तलनिर स्क्रोल गर्दै जानु होला यसको पनि र स्क्रोल गर्दै जानु होला त्यस्तै भर्बियल एबिलिटीको पहिला सकिन्छ अनि त्यसपछि अर्को आउँछ होइन पहिला यसले तलनिर स्क्रोल गर्दै जानु होला यसको अप्सनहरू पनि रहेको छ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला होइन अनि यो क्वेसनहरू त फेरि मेरो मोबाइलमा छैन तपाईँहरूले पनि पनि कसरी गर्नु होला त यसको लागि होइन Pokhara university entrance model question लेखेर होइन अनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु यसको लिङ्क के हुन्छ त Pokhara university entrance model question हुन्छ होइन अनि त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला यो क्वेसनहरू तपाईँको यस्तै फर्ममा ओपन हुन्छ र यसलाई तलनिर यस्तै स्क्रोल गरेर होइन अनि यो क्वेसनहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट अप्सनहरू तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अनि यस्तै तलनिर स्क्रोल गर्दै जानु होला यहाँ पनि हन्ड्रेडवटा क्वेसनहरू रहेको छ सेम त्यस्तै त्रिभुवन युनिभर्सिटी जस्तै अनि त्यसपछि होइन अझै तलनिर स्क्रोल गर्दै जानु होला सबै क्वेसनहरू यहाँ यस्तै फर्ममा ओपन हुन्छ ओपन गर्दै जानु अब त्यसपछि आउँछ होइन क्वान्टिटी एबिलिटी होइन त्यसपछि क्वान्टिटी एबिलिटीको क्वेसनहरू आयो होइन त्यस्तै अझै तलनिर स्क्रोल गर्दै जानु होला अनि क्वान्टिटी एबिलिटी पछि जुन क्वेसनहरू आउँछ नि त्यो फेरि आउँदै गर्छ होइन यस्तै गरेर तपाईँहरूले पोखरा युनिभर्सिटी र त्रिभुवन युनिभर्सिटीको होइन दुइटैको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएछु र त्यहाँबाट तपाईँहरूले यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ ल आजको भिडियोमा यति किनिरहेको छ thanks for watching this video